シトピースターズは踊りの大好きな子どもたちが集まったチームです今回はチームを代表して56年生が本気の踊り輝く笑顔で頑張ります